صلى الإله وسلم على النبي وعظم صل يا مسلم على النبي صلى الإله وسلم على النبي وعظم وآله سيدنا الحسين وآله وآله وآله ستي الكريمة وآله وآله وآله سيدي علي صلى الإله وسلم على النبي وعظم آله وآله وآله وآله وكرم وآله وكرم وكرم وكرم فملال ملال ملال ملال ملال الشجر أغصانا صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال صلوا يا أهل الكمال على النبي باهي الجمال من حوى صلوا يا أهل الكمال على النبي الجمال من حوى كل الجمال قدره ما زال عاد قدر النبي عالي مفخم دائما سامي مقر قدره ما زال عاد قدره ما زال عاد الرحمن دائما سامي مكر قدر النبي عالي مفخم دائما سامي مكر قدر النبي ما زال قدره عال وغار نبينا العلي عين النبي اسم الغزال عينه سوداء كحيل عين النبي اسم الغزال عينه سوداء كحيل عين حبيبكم اسم الغزال عينه سوداء كحيل سوداك حين عين النبي تسبي الغزالة عينه سوداك حين طلعت الهادي جميلة بهجة السامي جليلة ريق النبي سكر سكر مقرر فمه مسك وعظيم بيجي النبي ريق النبي سكر مقرب بفم النبي فم النبي فم النبي فم النبي علينا بحضرة النبي هو أجمل الخلائق ويوم القيامة هنعرف حضرة النبي من جماله لأنه هو أجمل خلق الله الحبيب حلو الشمائل الحبيب سيدنا الحسين الحبيب سيدنا النبي الحبيب حلو الشمائل وفي النبي رائحة تزكو على عنبر والمسك والزبد أنا لما شاهدت حبيبي شهد على شفتي لما قبلت يد النبي سيدنا النبي أنا قلت له دعني أشاهد جنى شهد على شفتي ترتشف شفتي مما جنته يدي لما سلمت على الحبيب النبي